Смілянське комунальне підприємство Комунальник шукає нових працівників. Актуальні вакансії, електромонтер, роботи на висоті, водії автотранспортних засобів категорії Б і С, вантажники, навантаження сміття, працівник з озеленення, клуб газонів, дерев, кущів, озеленювач, косіння трави, вирубка дерев, стабільна заробітна плата, постійна робота. Додаткова інформація за телефоном 04733 42005, відділ кадрів.